Pantera Groga és un grup deportiu i ja fa 20-22 anys que, que funciona. I abans hi havia solament grups deportius i després, al 2007, va néixer un grup de teatre. I aquest grup és un pur paster. La, la gent mm, eh, no volia només fer de, eh, esports fem, fem una cosa diferent, cultural. I al principi mm, va ser només un taller. I després, l'any mm, successiu, eh, vam dir per què no provar a anar a escena. Que jo fa potser pintant jo així havia fet teatre, però d'una altra mena de teatre, vull dir, era molt bona intenció, però és aprendre't un paper i res més i punt. Aquí el que em vaig sorprendre, i també em va fer una mica de, de, de molt respecte al principi, que ens feien improvisar, llavors això també representa la, la sorpresa de no saps què sortirà de dintre teu ni del que està al teu voltant, no? Jo soy de Canàries i en el 2000-2001 Pertenecía a un grupo durante tres o cuatro años y allí también tenía, bueno, adquirí un poco de experiencia. Yo había hecho muchos años en Argentina teatro y radioteatro también. Este es el primer año que trabajo con este grupo. Ya había estudiado en la juventud, en el Instituto del Teatro. Ya antes estaba en teatro en un grupo, pero pero a estar dentro de un grupo que, que ese eh, LGTB. Fent Par de Pantagar, Grogas es un grupo eh, LGTB. Pero mm, nosaltres, eh, en el grup eh, d'aquest any, tots, tots els anys, hi ha personas de top tipus. No, no, no preguntem. Te lo estoy diciendo. No fui un buen compañero para ti. Joder. A ver si te queda claro que yo lo que quiero es estar con gente que no me suponga ninguna amenaza. Ya está, estar con extraño. Esta actitud tuya que Yo creía en esto, pero tú nunca tuviste el menor deseo, ni la menor esperanza de que la cosa funcione, ¿o sí? ¿Qué quieres decir? ¿Boda, hijos y todo ese rollo? Pues sí, boda, hijos y todo ese rollo. No! Nunca! muchas muchas cosas de organización. Ya al el y y attrezzo, y y a la El vestuario ayuda en todo no tengo ninguna tarea asignada. De hecho, es que no tengo tampoco mucho tiempo para, para, para hacerlo, pero bueno, estoy en todas, en todas las tareas que el responsable el, el, que tenga el contacto aquí en Cucheras, para coordinar o sea, para reservar la sala, reservar el teatro, o bueno, cosas como estas. Yo me he dedicado a la ropa, les he hecho ropa a los que necesitaban, eh, he sido el contacto con, los, con el teatro para poner la profesión y tal, y, he dado consejos a diestro y siniestro, muchos que no los necesitaban, pero yo los daba. Sí que tengo el mismo alma de los animales y que nunca ah, voluntariat eh, ho faig quan puc i e quan vull. No, <laughs> això no és voluntariat. Voluntariat és compromís i, i tothom, tothom en el grup ho sap. Jo he fet voluntariat a altres àmbits des del 2001, per tant, mm, hi ha un compromís a la mida que jo puc eh, per, per fer-ho, per, crec en ell, crec en aquesta, en aquesta filosofia, en aquesta forma de, de donar una part teva a un ámbito en el que tú creas en, en aquells o que debes veus més eh, termina por formar parte de tu, casi de tu vida diaria, o sea, el tema de, formar parte de un grupo, del compromiso y de, bueno, de querer hacer las cosas bien, ¿no? Ah, al final, pues convive contigo. Yo no me lo tomo como un voluntariado, me lo he tomado más bien como, como un hobby, pero vamos, que hemos trabajado bastante, ¿eh? Solo son buitres, no pasa nada. No, no, mira, La miran a ella, a nosotros no. Te digo que nos miran. Te deben estar mirando a ti. Tienen buen gusto. <laughs> Porque no deja de ser una, una ayuda, perdida de alguna manera, para, la raza de la sobre pero, sobre todo, también, de alguna manera, es eh, eh, para tu madre, no? A mi personalment, a, a mi m'omple molt el, el tema del, del voluntariat. ¿no? Y realmente es algo que sugiero a todo aquel que crea que, que necesita hacerlo, que no dude que puede hacerlo. El voluntariat és una cosa que aporta molt, i és molt important, i el voluntariat al teatre és, eh, és molt bonic, eh, és, eh, és fer alguna cosa amb un grup per a altres persones. Per mi, a part de que sigui un voluntariat, també és un creixement intern, perquè si ho fas pensant només en els, en els altres, a vegades potser és veure-ho com un, un creixement per tu, sabent que també tens unes limitacions, però que és un repte, i quan ho aconsegueixes, la gent que et veu ho nota, i llavors això no té preu.